assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar 21 o'yinimizning e, glavniy prezident sohiblari kelibdi albatta yaxshi tarzda hammasiga topshiramiz xursandchilik albatta xudojon sizga ham e, ato etsin xudo nasib qilsin 22 o'yinimizning startini kutingizlar bilet narxi 500 rubl bo'ladi prosta vamiski mashinalar bo'ladi kelingizlar tug'onlar kim oladi farinni o'chiring mushak mana shu farni o'chirib qo'yinglar keng baqa keling salom alaykum yaxshimisiz zo'rmisiz charchamadingizmi siz ham kelinglar assalomu alaykum yaxshimisiz beshumolmiy короче иштериңиз қанда, қайырдың? Бітта, бытта бытта бытта салонлар беріп қойсаңыз да мынауга сөйлөп Кеміңіз утуп алды машинаны ким жутуп алды hammasini айтсаңыз бізден айылдан біз қырғызстандан болобуз бізден бір братыбыз ұтып алды земляк земляк ұтып алды эмне дейбиз бул оюнду чын экенине ишендик алгыла ойногула уткула баарына ийгилик آمد جین شما ماشین های سلام علیکم خوش شد برو چه سلامتت خوب بایا بگی آخی خونی کفش ایرا گب زن چند تا بلیت داشتی سلام علیکم پتشکای خورشد بلوک یک سد ده تا بلیت هست رقم بیستش هست نم مرسدس هست پتشکا با یگان چی؟ پتشکا روزی باشون ماشین ماشین سلون نرمال ماشین چه میسال بگیریم ست ویزه چوت پیل Hazma egasiga telefon qilamiz, aldaringizga yaxshilab gaplashtiramiz. Ati nima bu? Rustam. Rustam aka, bu tug'an Hyundai Salars, ko'rinyaptimi? Allo, assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz tug'an? Yaxshi, yaxshi. Charchamadingizmi? Bu kepti bu, mana akalaringizmi, ukalaringiz kepti, mashinani topshiryapmiz. Shu men patichiklarman bilan e, so'zingiz bo'lsa aytib bersangiz, qanday o'tdingiz, nechta bilet oldingiz? Ержүрк, оған ұрық, сегіз білет алдым әлі, ошынан... Қайсыра қамызға шығып баған 20 24 номерді білетке машина шықты. 20-24 рақамыға машина шыққан екен. Аш болса мұна патшықларыма біран э, омат тіламақшы болсаңыз, әлбатта кейінгі ойында бұлар әмі жұтсында бір омат тілең ақы. Ел жұрт, калган уруктар силер дагы алгыла билет алгыла уткула жок кызым мен мейрам кудай кааласа алла насип кылсын силерге дагы иншалла хоп тууган аман болуң жакшы күнөрдө миниң хоп бул өзү бул хоп хоп аман бол. бул өзү худду новосибирде келемаган ушу ukalarim akalarim amakilarim мына jo'natgan hammasi лицо эмнеси боласыз ушу айылдык ушу жакын ukалар болобуз бир айлам болобуз ошол ака новосібірде анан биз москвада болгондуктан ол дагы келет бир эки күндө кудай буюрса ошо машинасына бизди алып койгула деп ошо досторубузду досторубуздун акасы болот эле досторубуздун аяш акабыз болот ошо алып койгула деген анан бизди ошо алганы келдик оюм кандай машина кандай экен машина жакшы состояниясы баардыгы жакшы сор тартышы дагы жакшы баардыгы жакшы мына бул эсе мына ki shuma shanta bilet do'shtin yaksada dahta bilet girifdagi bir bir yuz o'n dana bilet aganda mana qaysi bilet kon bileti burmadagi bitta yigirma sakkiz oltmishinchi raqamiga mana polin поддержка просто uchun deganiga mana shuni chiqqan mana shu yigirma sakkizu oltmish raqamiga bir yuz o'nta bilet olgan bir yuz bilet bileti hammangizga omad tilayman albatta keyingi o'yinimizning startini kutingizlar hammangizga omad yo'l bo'lsin jigarlar kattadan katta rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun